Saluton al cio, jeni vu dia vi dio, cae hodia mi volis dividi con vi iom da novajo per mia vivo, cae poste mi volis peti vien helpon, cae vi vidos ciel mi nun um, ne sentas tion bone. Uh, do enue la novajo. Hiero mi resignis de mia laboreio. Mi faris tion pro tio, che mi simple ne plupo teni la laboron tie. Estis la sama afero prescao ciu tage dum du jaroi, do mi, mi devus resigni, sed estis samtempe ege malfacile por mi, char mi tre shatas la locon, gi estes quin minuto in foro de mia heimo, mi tre shatas mia in collegoin, mi tre shatas mia estron, facte li es la plei afable viro io main, sed mi devus resigni, mi simple ne plu povus alteni gin. Um, sed tio anca metas min en stranga posizio, char nun mi ne havas laboron. Gi ne esas tio mal bona afero, char fakte mi planis gin tiel, char tre balda mia edzino havos feria in tagoin, kai mi decidis che mi volos pasigi iom de tempo kun ci, char facte dum la laste jaro mi ne feriis kun ci, kai mi credes che mi devos pasigi iom de tempo kun ci, ciu ne? Mi ne nur povos iri al esperanto aranjoi kai vidi la familion, mi devos fari afero in kun ci do mi faros tion sed post tio mi devos de nove trovi laboron ca jen kiel vi povas helpi min a uh, mi kutime laboras kiel komputil administranto Se mi vere ne tiom multe shatas tiun laboron, en mia coro, mi estas actoro. Um, sed mi ne povus plen tempe fari tion, char fakte ne estes tiom multe da aktora laboro ci tie. Krom se vi estus tre bon chance, kai vi trovigas en la giustai rondoi, kai tiam vi povus plen tempe havi laboron. Sed mi ne estes in tiai rondoi, do mi devas havi plen tempan laboron. Sed eble vi povis helpi min. Ĉar dum longe mi havis Patreon paĝon, sed mi ne tiom multe flegis ĝin kaj mi kredas ke nun estas la plej bona oportuno por tion fari. Do jen mia propono. Se mi povus enspezi unu mil usonajn dolarojn monate per mia Patreon paĝo. Um, tio signifas ke mi faros novan filmon ĉiutage en Esperanto. Um kai some mi fados aktoran laboron chitie. sed ever mi devos de tempo al tempo fari um compotilan laboron. Um kai mi volas fari tion chara unue mi volas esti actoro. sed due mi credas ke se mi plen tempe o almeno presco plen tempe laboros en la film industrio chitie mi povus mute infecti gin, mute infecti gin. Mi ne scias kiel mi jus accentis tiun vorton, infecti gin. Sed mi povus infecti gin per esperanto. Do mute da aktoroi estos mal sed ili simple neniam audus pri esperanto, au almenau neniam audus pri gi en positiva maniero. Kai se mi laboros in tiu industrio, mi povus mute pli infecti gin. <laughs> Mi tere shatis diditio tion um, per Esperanto. Um, kai mi credes ke tio estas la plej bona investo por la estonteco, ĉar se almenaŭ kelkaj el tiuj aktoroj post kvin aŭ dek jaroj fariĝus gigantoi en la film industrio ili povus multe tiam um, per uh, ties potenso um, <laughs> mi diri gin infecti la junulo de del mondo per esperanto de nove uh, do tio estes mia ideo do mi comprenneble estes aliei recompensoi c'è mia patreon pagio estes ligilo citie cae en la prescribo cae se vi povus donaci celcaen dollaro in monate Um, tio multe help Sed mia celo estas atingi unu mil usonain dolarein, kai se mi povus atingi tion, tio signifas ke vi povus mutege helpi min farigi aktoro kai um, presca plen tempa youtubisto, cio ne? Char mi, mi povus mute pli fari tion. Um, mi scias che estes giganta peto, um, cae se vi ne povas helpi, mi comprenas, mi tute comprenas, estas giganta peto. Do tio estes cio. Se vi shatis ci tiu un video blogon, shatu gin, disconigu gin, abonu mian canalon se vi ancora ne abonis. Kai mi vidos vin cio in el veronta filmo. Kai se vi ne estos tie, mi stelos vien monuion. <laughs> Kai kiel ciam mi vols danki mi ein donat santo in che Patreon, sed anka vi povas fari gi Patreon subiteranto se vi desiras. Estas ligilo en la priskribo sube. Donatsu nun. Do, mi ai gis nun ai donat santo estas.